Senhor Presidente, Eu não poderia de usar essa tribuna nesse momento, mesmo não tendo aqui acompanhado o trabalho do vereador, Luiz ex-vereador Estevam, mas conheço a família de Estevam, conheci muito bem o Estevam, inclusive, se eu não me engano, o avô dele foi um dos primeiros vereadores, né? do município, é, o senhor Henrique Brossedini fez parte também né, dessa casa um dia, mas hoje nós estamos aqui, vamos aprovar essa moção, falar de certo da família dele, dos irmãos, das irmãs, estudei com a irmã dele mais nova, a dona Jaci, essa gestora pública desse né, assim, município, trabalhou muito tempo no Corpo de saúde, atendia a todos nós, com muita satisfação, com muito carinho. Né? Então, jamais nós, nós, eu, não poderia deixar de usar a minha fala aqui nessa casa, e não falar dessa família. Ainda prosseguindo em si, do, eles têm uma história, Sargento Brasileiro também, foi a, salvo engano. O primeiro farmacêutico do nosso município era é farmacêutico, ele era, era médico, ele era tudo. Né? O, o Sargento né? é, também avô de Estela. Eu deixo aqui também as minhas saudações, né? as minhas condolências, enfim, como eu falei, de é, prazer né, de fazer parte com os vereadores é certo nessa casa. Mas a gente não pode deixar de falar de um representante que, da forma dele, como na companhia não posso falar que ele foi, mas eu tenho certeza que ele tentou fazer o melhor também para esse município.